ada breakdown disesuaikan ini breakdown ya. disesuaikan dengan setting jadi kita habisin di posisi di kayak gini-gini nih pak ya. nah setelah apa framingnya kayak gini nah cuma kan masalahnya dia harus makan ah. ya kan Oke. Okay. Oke, okay, cici please. Silent please. Oke, okay, take satu. Ekspresi. Kakek nenek Rolling. Danger. Ah kita backup sekali lagi udah bagus kali ini kita sudah membuat ciptaan video yang ditujukan untuk digital marketing kita. Kita uh, eh, men-shoot produk uh, eh, Maya Sabin, uh, baik customer maupun sales sendiri. pesan yang kita ingin, ingin sampaikan yaitu bahwa Maya Sabin adalah sabin berkualitas dan uh, bernutrisi dan juga dapat dibuat untuk berbagai jenis masakan yang kita rencanakan uh, akan di Instagram, ya, uh, YouTube, dan juga di uh, Facebook. Karena uh, kami merasa bahwa saat ini pengguna digital media ini sangat banyak dan kita dapat uh, lebih target kesasarannya yang kita inginkan. Kita melihat BMK cukup berpengalaman uh, hasil-hasilnya uh, saya video yang hasilnya juga cukup baik jadi kita uh,